Ми мусимо вірити, хоч би там, що наші вороги не говорили. Ми знаємо, що ми господарі на своїй землі, і нікому ми не дозволимо цю землю від нас відібрати. Я хотіла перейти трішки лірики майданної, яка зачепить кожне материнське серце і батьківське серце. Ти, синку, питаєш, де неню, і слізки на віях тремтять. Твій неню є кров'ю у венах, землі, що по праву твоя. Він там, де гартується воля. Горнилі, зветься майдан, де досі відлуніє болем, одвічне в країна журба. Він там, де історію пише, народ, що здійнявся з колін, аби його ворог не нищив, і в рабство не йшов його син. Він там, де звучить, ще не вмерла, і лине під божий покров, аби стрепенулась говерла і збурила приспану кров. Він там, де пульсують мільйони свобідних сердець, як одне, він неньку в країну боронить боронить тебе і мене. Не плач, мій синочку, за неням, за очей своїх слізки зітри. Поглянь, жовто-сині знамена розгойдують волі вітри. Отакого вірша мені мій синочок навіяв своїми першими словами де де де неню. І коли приїхав наш татусь з Майдану, а він також пише у нас військовий як відповідь на це і мушу донести. Ми п'ємо тільки чай на хребтах барикад. Синку, крихітко, знай, вже не звернем назад, хоч ні кроку вперед не здолали ми ще. В цій борні краще смерть під ворожим мечем, ніж коритись, шумить з навіснілим катам, які звикли, що ми боїмося кийка. Хочу знати одне: твоя доля, кришталь, чорна днина мене, бо наш дух нині сталь. Кожен з нас тятива, що напнула майдан, кожен батько повстав, док не сталась біда. Тут, немов на війні, не минає без жертв. Вибач, синку, мені в Миколайків четвер, що тобі не несу Миколайчиків міг. Якщо б міг, то й весну тобі вклав я до ніг. Нині ж татко димком весь пропах до душі. Звільню неньку заков, повернуся мерщій. Отак мій чоловік Роман Лисюк написав такого вірша своєму сину замість подарунка на святого Миколая. Я хочу сказати, що у грудні, якраз у часи святого Миколая, мій чоловік поїхав на майдан, бо дивлячись на новини у телебаченні, не можу згадувати це без сліз. Він каже. Як я своєму синові віченьки буду дивитися, коли він виросте. Там же ж наші сини, брати гинуть.